Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo eyeliner dell'Essence, si chiama Liquid Ink Eyeliner Waterproof ed è il colore nero classico. Vi faccio vedere l'applicatore, che è quello sottilissimo, io lo trovo fantastico. Intanto è un nero nero, nero intensissimo e poi, altra cosa, oltre all'applicatore che è molto sottile, quindi fa delle righe precise, belle sottili, che possiamo volendo noi eh, andare a intensificare premendo di più è quello che io trovo migliore in assoluto perché lo spiego la linea è molto molto sottile, vogliamo una linea più spessa basta premere di più le, le, la pennina e fare la linea più spessa, quindi davvero è molto comoda. Una volta asciugato risulta un nero completamente opaco, quindi è fantastico ed è dura davvero tantissimo perché è waterproof eh, soprattutto per chi come me li piange l'occhio e durante il giorno oppure con la palpebra andiamo a macchiare questo tracciate la linea si asciuga immediatamente e non si sposta più da lì è davvero meraviglioso oltretutto costa poco perché 3 euro è qualcosa quindi pochissimo e la quantità è un 3 ml mi è durato davvero tantissimo e l'ho ricomprato io questo non posso che consigliarvelo perché credo che sia uno dei migliori eyeliner che ho provato e, ehm, e che davvero wow <laughs> wow quindi se siete alla ricerca di un eyeliner e vi piacciono questi pennellini perché il pennellino eh, bisogna un attimo ci vuole un attimo di mano l'ho usato fino alla fine il prodotto e il pennellino è rimasto bello compatto come vedete non ha perso peli o non si è aperto quindi anche questa cosa positivissima e ehm, niente, io ve lo straconsiglio e spero di esservi stata utile se l'avete provato fatemi sapere come siete trovate e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete la prossima recensione di beauty ciao